Ny fomba fanatsarana ny voly dia natao hampitomboana ny vola miditra ao aminao satria mitombo ny habetsahan'ny vokatra. Afaka mahazo sakafo ara-pahasalamana ary ampy tsara araka izay ilain'ny vatanao ianao. Ampiharo ireo fomba vaovao fanatsarana ny voly ahafahanao mampitombo sy manatsara ny vokatra azonao.